Всем добрый вечер! Сегодня, девочки, мы готовим пирог вместе с мамой по ее рецепту. Пирог с вишнями. Вот ее тетрадочка, рецепт. Я потом в инфобоксе вам подробно напишу. Сейчас я вам просто скажу продукты, которые нужны, а подробные ингредиенты будут описаны уже в инфобоксе. Для пирога нам нужна, конечно, вишня, потому что пирог у нас с вишней. Вишню мы достали заранее и разморозили. Сметана, мука, масло сливочное. Здесь у нас сода, сахар, 4 яйца, яйца и уксус, потому что соду мы будем гасить уксусом. Это мы все приготовили, теперь мы начинаем делать пирог.